Gaur, hogeita masei urte, hiru hilabete eta egun bat, Guardia Zibila Donostiako Mikelen etxean agertu eta atxilotuta eraman zuen. Eta hilik, itzuli zigun, hogeita masei urte, bi hilabete eta amabiegun. Geroztik ona igaro diren urteetan huts egin dute Mikelen eriotza epaitegietara eramateko gure saiak era guztiek. Urte ilun asko izan ditugu. Hori bai, argirik ezean orbaizetako eta aezkoako jendearen eta instituzioen beroa eta eh, errespetua somatu dugu. Bikel gogoan ekimenarena bereziki. Eta baita gizartearen parte batena ere. Azken urte hauetan baita Nafarroko eta Euskadiko erkidego autonomoko instituzioek aitortza eman digute. Giza eskubideen urraketen biktima guztiek badute egia, justizia eta reparazioerako eskubidea. Egun, hirugarren printzipio horretara alegatu gara. Aurreko bien gainetik pasata edo kontrako bidean nahi bada. Baina horrek ez du esan nahi horiei uko egiten diegunik. Lehenengoari batez ere, egia baita kalde ordain, kalte ordain nagusia. Beraz, badakigu aurrean bidea luzea dugula oraindik. Aitortza hau torturak jasan dituztenen guzti, eh, dituzten guztiei helarazten helarazi nahiko genieke. Izan ere, tortura ez da salbuespena izan. Aitzetik jardun orokortua izan da. Une honetan oso gogoan ditugu egun haietan berarekin sufritu zuten guztiak. Eta bereziki gurekin ez Eta nola ez gure aita eta ama zirenak. Aitortza hau gura gura zoen Sabinaren agingarria ziteken. Berekin dakarrelako egia eta erreparazio puska bat. Bakeago hilko zirateken ziur. Mila esker Thank you.